දැන් ඔයා කියන ඉස්සර මම බඳින්න කලින් අපි වයිෆ බලන්න ගෙදර යන කාලේ හරි ඒ කියන්නේ වයිෆ් මේ මම ඒතර ලව් කරන කෙනානේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් බලන්න ගෙදර යන කාලේ ආ කියන්නේ අරන් යන්නේ බබමට ගේන්න කියන්නේ දරයි යන්නේ දෙකම ලස්සන රෝසස් ඕ චොක්ලට්ස් ඌ මෙයා හරිද ඊට පස්සේ පර්ෆියුම්ස් නැත්තම් ෆ්‍රොක්ස් හරි ෆ්‍රොක්ස් ගවුම් ඒවට අප ඉංග්‍රිසින් ගැන ගවුම් කියලා <laughs> එහෙම නැත්තං ගත්හාම ඉතින් ඔය තව ඉතින් ඔය තියෙන්නේ නිකන් මාල මුදු වලලු සර්ව පිත්තල දේවල් තියෙන්නේ හරි කේක්ස් අනම් මනම් ගෙනිච්ච නැද්ද කේක්ස් වලට එහෙම ලොකු ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් නෑ සාමාන්‍යයෙන් බෑනලාසනකොට සාමාන්‍යයෙන් කේක්ස් තමයි ගේන්නේ ඇත්තද අපේ නැන්දම් මාස් කේක්ස් කන්නේ නැතස් ආශුගද <laughs> දැන් ගන්න එහෙමත් නෑ ඉතින් වාට කියන්න අනිවාරෙන් රෝ රෝසස් නම් අරම්ම යනවාම තවා ඉතින් හරිද අරන් ගිහලා ඉතින් එහෙම තම ගෑන්ලම බලන්න තින්ඒ මේ යට ගිය දවස ඒ කාල තිබ්බදේ රෝසස් ගන්න දන්න තර රෝසස් නැත්තන්නගේ කපුරු මලක් හරි දන්නම යන්න හැද එතම පුරුත්ත හරි මම මේ කල්පනා කර යනේ ඊ හැන්දෑත් ගෙදර යනකොට ඒ ගෑනු ළමයාමයි වෙනස කරතින කසාද පැඳලා හරිද එතකොට ඇත්තකිතින් පොඩක් වෙනස් වෙලා පොඩ්ඩක් ඇති මොන වෙනස් වෙලාද පොඩ්ඩක් මහත් වෙලා එච්චරයිනේ එතකොට ඒ ගෑන් ළමයාමයි ඒ නැන්දම්මමයි ඈ ඒ විදිහමයි ඒ මමමයි ගෙනියන බෑග් එක වෙනස් වෙලා අතේ මොනවද තියෙන්නේ මොනවද තියෙන්නේ තියෙන්නේ මොනවද දන්නවද වට්ටක්ක බෑයයි <laughs> තක්කාලි දෙසිය පණහායි. <laughs> වම්බටු පන්සීයයි. පතෝල කරලයි. <laughs> ලීස් පන්සීයයි. අල කිලෝ එකයි ලූුණු කිලෝ එකයි. පොල් තෙල් බෝතලයයි. අයියෝ සංසාරේ. අපේ ජීවිතවලත් ඉරණම වෙනස්වන හැටි නේද බබා. දැංගිද අපි එහෙම කියනවා. දැන් ඕකාන් ඉන ලව් කරනවා ඕක ඇහුවට පස්සේ දැම්ම පටන් ගනිද්දන්නේ වට්ටක් අය වම්බටුයි පතෝල යනම් මන <laughs> තක්කලි ඈ බණ්ඩක්කයි මුරුන්ගයි දැම්මර යන පටන් ගනිත් දන්නේ ඉතින් ආය යන අනාගතේ ගෙනිච්චත් එකයි දැන් ගෙනිච්චත් එකයි දැම්ම හුරු කරගත්තාම ඉවරනේ කියලා. <laughs> හැබැයි ඒක හොඳ වැඩේ ඈ. හොඳ වැඩේ නේ. දැම්ම රෝස් රෝසස් තීලා පුරුදු කරන්න වැඩි ලේසි දැම්ම එලෝල්ට කරන්ගෙන පුරුදු කරත්තා නම් ඒක ඒක Tamanට මතු ආයෝජනයක්. <laughs> හරියට බල්ලා එතකොට අනාගත ඕනකන් දෙවල් ටික කෙල්ල කැමති දේවල් ටික ගන්න පුළුවන් දැම්ම ටික ටික ට්‍රේන් වුණා නම්. අනේ ඒක නැත්තම් කෝ අර ගෙනාවද? අමු මිරිස් ගෙනාවද? මට මුල් දවස්වල ඒවා ගෙනියන්න ගත්ත මුල් දවස්වල එළවලු මල්ල දොරෙන් ඇතුළට යනවා ආයෙ දොරෙන් එළියට එනවා. <laughs> <laughs> පස්සේ පස්සේ තමයි වැඩේ අල්ලගත්තේ ටික දවසක් ගිහිල්ලා. හයි.